come on, come on, come on. वासी की स्पेलिंग एक बार इंस्टा से चेक कर लेना 60 हाँ ले लिया ना मेरा हाँ ओके वासी 50 50 50 और guys let's go let's go guys come on बस बस होने वाले आयुष ओए ओए हो गया हो गया हो गया हो गया yes, yes, yes, yes, yes. Congratulations, congratulations, congratulations. Many more to come. congratulations. Oh my god, are अरे अरे यूट्यूबर अरे YouTuber? Oh, YouTuber? हवा नहीं तो हवा नहीं दो हवा अंदर मुझे थोड़ा देखो देखो कैसे कर रहे है यूट्यूबर हो गया ना इसलिए ऐसे कर रहा है देखो देखो अब आएगी वो क्या बोलते हैं हंड्रेड की की क्या बोलते हैं क्या की हंड्रेड की की क्या की बटन हाँ जल्दी जल्दी वो भी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह oh my God thank you so much guys thank you so much मैं जनता लव यू एकदम है ना thank you so much guys thank you गए मैं आपले finally thank you so much guys thank you so much एकदम धीरे मैं एकदम धीरे मैं एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन यार कितना वेट uh, करवाया ना तुमने एक तो तुम्हारे ड्रामे सबसे शुक्र शुक्र आज वीडियो क्यों नहीं डाली भी आ रहे थे वीडियो क्यों नहीं डाली आ? हाँ? गाने की वीडियो क्यों नहीं डाली तुमने अरे मैं वो स्टूडियो में था दिन बाद तो कल डालूंगा मैं गिटार भी ना लेके गया था ओके ओके कोई बात नहीं thank you so much guys thank you so much congratulation I thank you so much love you love you thank you so much many more to come yes of course अब जाएंगे हम फ्लो में इंशाल्लाह thank you so much guys thank you so much happy married life brother thank you so much thank you so much thank you so much brother will तो अच्छा वो मैंने ही ना लगाई मतलब खुशी का माहौल है हाँ अब शादी इसके बाद मेहंदी भी लगा सके अब हल्दी हल्दी बाकी अब मेरा अरे तो मेरा नहीं है मतलब तुम्हारे मुंह ऐसे ही मतलब वो हल्दी जैसी है कलर ज़रूरत नहीं हल्दी की तो और कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है क्या यार आवाज नहीं तो बोल रहा हूँ क्या क्यों मुझसे मतलब चिपकी हुआ है तब से जब से मेरा ऑनेटी हुआ है मैं तो जब जब एक एक एक मिनट जब तीन हजार था जब नहीं खाया गुड गुड चलो अब केक कट करो thank you so much love you love you एकदम मैं और वो सुनो सुनो वो 100 के लिए मतलब मुझे एक दीदी ने मतलब एक गिफ्ट दी थी वो आज दिखाऊं तब हाँ, हाँ, कि नहीं हुआ था ना हैन आउट अफ एक आयुष मैं इंस्टा से पिक्चर ले लूं मैं स्टोरी बोलता तब तक ठीक है तो गाइज है सो भन्नु सो हमारा मतलब एक दीदी है नाम नहीं लूंगा क्योंकि दीदी ने मतलब ने मना किया है और एक गिफ्ट आया था ये चिट्ठी के साथ और इसमें लिखा है आई आई स्पाई फ्रॉम दस एस दस congratulation for hundred K and this is a short gift for you from my side hope you will accept it and इतने इतने छोटी उम्र में ये वो प्यार व्यार की बातें इधर मुझे आशीर्वाद की बातें थैंक यू सो मच भाई uh, for doing this all and many many love take care and all है यस्तो लेटर लेख्नुभएको छ हन्ड्रेड केको लागि होइन अनि गिफ्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आफै अचम्म भएको थिएँ होइन मैले होइन यसमा एउटा ऊ रहेछ कि है यसका स्टोरी बोल्दा चुक्कर हो मतलब टप था ठीक है सुनो इसके अंदर टप था तो मैले इसके अंदर पूरा क्या था कि बाकस था मतलब बक्स बगेर टेप वेप के लगाएको था ठीक है तो मैंने ओपन किया और एक बॉक्स ओपन किया और एक बॉक्स तो मुझे क्या लगा कि कोई मुझे प्रैंक कर रहा है तो मुझे ये ये बाद में खोल के मतलब ये देखा तो इसके भी अंदर मतलब एक पेपर था ये ये वाइट पेपर और तो इसके अंदर खोल के देखा तो कुछ नहीं तो मैंने ये फेंक दिया कोई प्रैंक कर रहा है बोल के हाँ। तो बाद में जब ये लेटर पढ़ा मैंने तो वो एक मतलब फीलिंग से आता है ना जब वो पढ़ के लेटर ये अरे यार मतलब कुछ मतलब वो प्रैंक होगा हाँ हाँ हाँ तो मतलब उसके बाद फिर से मैंने ये डब्बा उठा के देखा कि ये पेपर के अंदर तो उसके उसके अंदर ये टॉप था वाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है वही तो यार मतलब कितना महंगा मतलब वो भेज दिए मतलब दीदी ने बहुत खूबसूरत है थैंक यू जिसने भी आई और ये ये मैं मतलब उसमें पहनूंगा अभी तक मैंने ये नहीं पहना हूं ओपन भी नहीं किया हूं खुला भी नहीं हूं मेरा म्यूजिक वीडियो में मैं यही पहन के पहनूंगा डन डन आयुष मेरे thank you so much like एकदम धीरे माया आज लाइक ये दिन उनसा आओ काटते हाँ ली पिक्चर ली पिक्चर क्यों क्यों अरे वो उल्टा आ गया मुझे नहीं आता फोटो वोटो करना थोड़ा यार हो जाएगा दो रुक लो रुको इधर से स्क्रीन कर लेते ना कैसे स्क्रीनशॉट अच्छा रुको एक सेकेंड मतलब इधर है ओके पोज दो पोज दो एक एपिसोड पोज दो जैसे कि आज हमारा एक मतलब बेबी बॉय है हाँ। ऐसे करोगे जब हमारे पास <laughs> फोटो पठाऊं हाँ, एक हाँ प्लीज एक एक मुझे पोज दो आयुष पोज ओके तो रुको ए <clears throat> Happy 100k to us. Happy 100k. Happy 100k. Many more to to come. थोड़ा हाउ तुम थोड़ा हाउ थोड़ा तुम्हें वो हो गया अब हमारे जनता के लिए जनता आई जनताको लागि सबजनालाई खानालाई अलिकति यस्तो टेस्ट गराएको छ लास्टमा खाने त मै हो Oh. तेरा है देखो अरे बेटा कैसा किक अच्छा है बहुत अच्छा यार thank you so much guys डेरे माया अब हंड्रेड के में मिलेंगे सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे साथ में केक खाएंगे thank you so much guys love you आज ने कहा मैंने केक खाना पाए because of you people I get a chance to eat a cake कली कसम से तो मेरे पास काटने के लिए कुछ नहीं है मेरे घर में सबकी हिना लगी हुई है क्या किसको बोलू एक सेकेंड ना हाँ। खोलो हाँ एक सेकेंड भाई thank you so much thank you so much thank you so much guys. Eh? म आज हाम्रो हन्ड्रेड हन्ड्रेड के पुगेको छ म भोलि हाल्छु गीत है मतलब ऊ सानो ऊ क्लिप हाम्रो टिकटकमा आउँछ भोलि स्टेट्युन कस्तो लाग्छ फिडब्याकहरू दिनु होला होइन अनि फुल भिडियो चाहिँ फे <coughs> फोर्टिन है फे फोर्टिन